ہائی گائز السلام علیکم میں زویا شیخ آپ کو اپنے channel Zoya fashion and beauty میں ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میرے چند گھریلو ٹوٹ کے جن پہ عمل کر کے آپ اپنے ساتھ سے ہمیشہ کے لیے خوشکی کا خاتمہ کر سکتے ہیں فرینڈز ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اپنے اس چینل پر فیشن بیوٹی اینڈ مہندی کی لیٹس ویڈیوز لاتی رہتی ہوں تو میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو سر سے خشکی ختم کرنے کا جو گھریلو بتاؤں گی آپ آپ اس سے دیکھیں گے کہ کے سر کی خشکی بہت جلد ختم ہو جائے گی بالوں میں خشکی کے ذرات نہایت بدمان لگتے ہیں اور انسان کی خوبصورت شخصیت پر نہایت بدصورت محسوس ہوتے ہیں جبکہ خشکی کی وجہ سے خارج تمام لوگوں کے سامنے شرمندگی کا باعث بنتی ہے خشکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مارکیٹ میں کئی طرح کی مہندی دستیاب ہیں جن کے بنانے والے سر سے کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرتے تو نظر آتے ہیں تاہم خشکی کا خاتمہ تو دور کی بات ان پروڈکٹس میں شامل کیمیکلز بالوں کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں گرنے اور بے جا ہونے کی شکایت پیدا ہوتی ہے البتہ خشکی سے متاثرہ لوگ کیمیکلز والی مہندی پروڈکٹ استعمال کرنے کی بجائے اگر میرے چند گھریلو ٹوٹکوں پر عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ سے خشکی بہت جلد ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے جو میں آپ کو طریقے بتاؤں گی وہ آپ نوٹ کر لیں پہلے نمبر پر ہے دہی خشکی کے خاتمے کے لیے دہی بہترین ہے پرانے وقتوں میں خواتین خشکی کے خاتمے کے لیے دہی استعمال کرتی تھیں یہ ٹوٹکا آج بھی اتنا کارآمد ہے جتنا کہ پچھلے زمانے میں تھا نقصان دہ کیمیکل سے بھرپور مختلف طرح کے شیمپو استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ اپنے سر کی جڑوں میں دہی لگائیں تو اس سے نہ صرف خشکی کا خاتمہ ہوگا بلکہ بالوں کی نشمہ بھی تیزی سے ہوگی دہی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو سر میں خشکی پیدا کرنے والے بیکٹیریا اور فنکس پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کرتے ہیں اس کے علاوہ دہی میں کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہوتے آپ دوسرے نمبر پر میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ہے نیم کے پتوں کا مکسچر نیم کہنے کو تو کڑوا ہوتا ہے لیکن قدرت نے اس کڑوے درخت میں بیش بہاف وائد چھپا رکھے ہیں نیم بہترین جراثیم کش ہے جو بیکٹیریا ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ نہ صرف خشکی خاتمہ ختم کرنے کا کام کرتا ہے بلکہ اس سے پیدا ہونے والی خارش کو بھی ختم کرتا ہے خشکی سے متاثرہ افراد نیم کے چند پتے لے کر پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا لیں اور اسے کھوپڑی کی جڑوں پر لگائیں اور پھر اپنا سر سادہ پانی سے دھو لیں یہ ٹوٹکا بھی خشکی ختم کرنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا تیسرے نمبر پر ہے ٹی ٹری آئل ٹیٹری دراصل خوشبو والی جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کا تیل مارکیٹ میں دستیاب ہے یہ تیل مطلب چہرے پر نکلنے والے دانوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے یہ تیل جلد کو صاف کرتا ہے اور اسے فنگ سے بچاتا ہے خشکی سے پریشان افراد یہ تیل اپنے روز مرہ کے تیل میں ملا کر لگائیں اور تھوڑی دیر بعد بال دھو یہ طریقہ بھی خشکی ختم کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے نمبر چار پہ میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ہے سیب کا سرکہ اور لیمو کا رس سیب کا سرکہ اور لیمو کا رس اپنے اندر کئی خصوصیات رکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ملا کر سر کی جڑوں میں لگائیں لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سر میں پہلے سے موجود تیل اور مٹی وغیرہ کو اچھی طرح دھو لیں اس یہ طریقہ خشکی سے نجات حاصل کرنے میں بہترین ہے اس کے بعد اپنا سر پندرہ منٹ بعد کسی اچھے